қайырлы күн қазақ елі жерлестерім толассыз хабарласып жатыр мынаны айтпадың мынаны айтпадың деп енді мынаны айтпауға мүмкін емес жетісу облысы кербұлақ ауданының жаңа әкімі қанат есболатов атынан алып келген артынан алып келген ә, архитектор дейме әйтіп құрылысқа жауап беретін ноғайбай жасылан деген ана сарыжөкте ұртте жасалынға, ә, салынған бес қабатты үйдің құжатын жасауға ма бірдеке жағуға ма қабылдап алу үшін деп пе үш ақ күн жұмыс істеп ә, алып жұмыс үш жылға сотталып кетті дейді рас өтірігін білмеймін бірақ жер тұрмаса шөптің басы қимылдамайды ә, сол сияқты былтыр ішкі аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы Ахмет Қалиевтің орынбасары Әлішер деген ол да ә, алаяқтық дейміз бе пәре алуы ма 570 миллиондай әңгіме өрбіген біреулер айтады сотталды біреулер айтады әлі сотталған жоқ деп қалай болса да міне екі, екі факті де біздің кербұлақ ауданындағы былықтардың бір көрінісі ал енді заңды сыйлайтын анттарына адал адамдар мұндай жағдайда өз еркімен отставкаға кету керек болатын мейлі жаңа кім ауданның қанат болатып, болмаса ауданның ішкі бөлімінің бастығы полковник ербол ахметқалиев сондықтан бұлар отставкаға кету керек әрі қыш қозғау керек мұндай адамдарды маңдайына жинады деген сөз бұл таза емес Осы айтайын дегенім. Айып етпеңіздер. Қасым Жомарт Кемелұлы жаңа Қазақстанды пәріқолармен құрмайсың. Жаңа Қазақстанды жүректері таза, бастары жұмыс дейтін, еңбек етуге ықыласты адамдармен ғана құрасыз. енді айтпайын десем аузымды қыштасыз, бірақ амал жоқ осы үн түнсіз отырғаныңыз әбіләзов айтқандай мебель жиқасыз ба осында білгім келеді жоқ әлде қожайыныңыз назарбаев ә, назарбаев масондардың белді мүшесі енді қазақтың байлығы оны қалай болса да талтаңдатты ғой соған ант берем деп сол антыңызды бұзамай жүрсіз бе естіген құлақта жазық жоқ бірақ қандай жаулар болсын қазақ халқын бәрібір ұрқын сындырамайды ал енді біздің кербұлақ ауданы бекеевтер емденеміз деп қанша тырыссаңдар да бәрбір халықты жеңе алмайсыңдар енді сенің ана балаңды неғып жатыр деп еді тағы бір хабар жатыр ойбай оны халық шулап жатыр болмайды екен қылмысымыз ашылады деп басқа біреу дайындап жатыр дейді бауыржан дей ме бәкіржан дей ме пәтіржан дей ме оның жемқорлығы тіпті керемет дейді арттарыңды қыссаңдаршы халық сендерге ойыншық емес қой Música